想拿到这个免费的金色吊饰吗？要得到这个吊饰其实很简单，只要去特战银行的网站上开启双重验证，成功开启后，吊饰就会出现在你的收藏库中。而由 Riot 营运的其他游戏也有其他相对应的奖励哦。虽然在开启双重验证后，每次登录都需要输入一次验证码，但这可以保障你的账号安全。 而你也可以将输入验证码下方的框框打勾，这样就能变成三十天后再次输入验证码哦。以上就是免费拿这个吊饰的方法。若你喜欢影片的话，请帮我按赞、订阅。我是白哥，我们下次见，拜拜。